ассалаумағалейкум армысыздар құрметті қазақ елі эфирде қазақ кезет ютуб арнасы естеріңізге сала кетейік осыдан бір жыл бұрын елімізге танымал ерекше тұлға өнер иесі белгілі суретші асылбаев балтабай ағаның үйімен қоса өртеніп қаза болған күдікті оқиғаны біз қазақ кезет ютуб арнасынан бірнеше рет жариялаған болатынбыз иә бір жылдан бері осы оқиғаға қатысты қылмыстық іс бірнеше рет ашылып жабылуда істі қарамаған сот прокурор қалмады аузын ашып көзін жұмып естімедім білмедім қараймыз жұмыс жасаймыз дейді міне берер жауаптары осылай сыбайластар мен жемқорлар яғни қылмыскерлер сіздерге айтар түйін сөз сендер қарияны зарлатып тиесілі ақшасын жеп қойдыңдар кінәсіз ер азаматты өлтірдіңдер еш жазықсыз оның кәсібін тартып алдыңдар алайда өнерін тартып ала алмайсыңдар сол суретшінің өнерін қайталай алмайсыңдар қолдарыңнан келмейді уақыт өте әділдік жеңеді біз сенеміз шындықпен күресіп қайтсем әділдікке жетемін деп жүрген сәуетхан апа бүгінгі таңда әлі де сол күресте қанатымды қайырып кетсе де жүрегімді айырып кетсе де әділдігімді жібермеймін соңына дейін күресемін қазақ түзету телеарнасы Сәветхан апаны туған күнімен құттықтайды сізге мықты денсаулық тілейміз тағдырдың тәлкегіне ұшыраған өміріңіздегі ең қиын сәттер артта қалсын алға қойған мақсатыңызға жетіңіз біз сізбен біргеміз отбасыңыз балаларыңыз немерелеріңізбен аман есен бақытты да ұзақ ғұмыр кешіңіз